Saluton amicoi, mi estas Jesus Sedeño, cae mi estas instruisto en la curatsista lernello de la Universitato de Oriento en la suda parto de Venezuela, en Bolívar Urbo. Ec de la iaro 2009, mi gvidas du electeblain esperanto cursoin por medicina studentoi. En mia prelego, mi raconto salvi unue kiel mi successe starigis tiui du cursoi en mia universitato. Due, kiel okazis la instruado de esperanto antau la pandemio kai fine mi donos salvi mal longan priskribon pri kiel okazas la instruado nun dum la pandemio kai kiel la pandemio ŝanĝis ankaŭ la instruadon kai ankaŭ la lernadon por miaj studentoj mi esperas ke vi ĉiuj juos mian prelegon kai esperas vidi gentie. Gis baldau.